now now اکنون حالا الان now I must go now I must go now I must یعنی من باید یه کاری رو انجام بدم go رفتن now اکنون I must go now من الان باید بروم I must go now I must go now I am studying now I'm studying now I am یعنی من هستم I'm studying یعنی من دارم مطالعه میکنم من دارم درس میخونم study یعنی مطالعه کردن یا درس خواندن studying حالت آینجیه I am studying یعنی من دارم مطالعه میکنم ساختار حال استمراریه now اکنون I'm studying now من الان دارم درس میخوانم یا من الان دارم مطالعه میکنم I'm studying now I'm studying now.